subscribe Halo sobat yang dimanapun berada bagaimana kabarnya semoga baik-baik saja Yamaha NMAX jadi fenomenal ada empat warna standar yaitu putih biru merah dan hitam sedangkan yang ABS ada tiga warna hitam biru dan putih yang standar harganya mulai 29,7 jutaan dan yang ABS 33,7 jutaan untuk spesifikasi mesin masih sama ya satu silinder SOHC 155 cc udah VVA memiliki daya maksimum 11,3 kW serta torsi 13,9 Nm yang membedakan hanyalah yang tipe ABS sudah memakai rem ABS keyless key ada traction control dan juga Y connect sehingga bisa terhubung antara HP dan speedometer ya. Jadi bisa mengecek ada pesan atau email yang masuk di speedometer ataupun fungsi dari motor itu sendiri. Nah, di sini ada pilihan warna terbaru dari sebuah dealer nah ini dia warna light green atau mungkin hijau botol ini hanya tersedia di dealer wajah motor Gianyar ya Gianyar Bali jadi buat sobat yang ingin Yamaha Mac dengan warna pilihan tersendiri bisa membeli di wajah motor di sini nanti STNK akan mengikuti ya warnanya ya dan tentunya penambahan harga sebesar 1,8 jutaan karena ini dicat ulang ya tentu selain warna hijau ini juga ada beberapa warna lainnya ada juga yang kuning sebelumnya sudah saya upload di videonya silahkan cek juga ada yang pink buat cewek dan bisa pesan lagi warna-warna sesuai dengan selera nanti akan disesuaikan dengan STNK nya mantap ya tunggu review dengan warna-warna lainnya lebih dekat lagi lebih detail lagi jangan lupa klik subscribe salam satu aspal